السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المتابعين والمشاهدين نتحدث اليوم آه، عن العرق السواحل القرني النادر ضمن قلادة نحاسية مطلسمة وهبهاب دموي طبعا هذا من الأعمال النادرة والقديمة الذي يبلغ عمره أكثر من سبعين عام هو يعتبر قلادة من النوادر المطلسمة وهذا العرق يتميز بقدرة تخديم عالية ويحتمل عدد كبير من الخدام من الجن والملوك وطبعا من فوائد هذا العرق طبعا فوائده كبيرة ومتعددة ومن أهم فوائده هو تحصين حامله ويعطي ويمنح الهيبة والقوة والوقار زائد الهبهاب يعطي آه، القدرة على الجلب والمحبة والتهييج وجلب الحبيب وجلب المحبة العامة والخاصة والعرق بحد ذاته أيضا ينفع في أمور التحصين من الأسحار والمخاطر وينفع لحامله في المجالس والدخول على الحاكم أو الشيوخ وينفع أيضا في أزمنة الحرب للتحصين من المخاطر والقتل أو بالأماكن الخطرة من الرصاص وهذا العرق آه، طبعا مثل ما ذكرنا هو من النوادر النوادر المطلسمة وعرق السواحل القرني نادر الوجود وكما ينفع في المعاملات والأمور البنكية والتجارة والأمور المالية وإن شاء الله نفصل عنه لاحقا أيضا بالتالي أماكن أخرى وضمن الموقع الإلكتروني وضمن القناة إن شاء الله نتحدث عن عرق السواحل القرني المطلسم زائد الهبهاب الدموي طبعا للجلب والقوة والهيبة والكلمة المسموعة وإن شاء الله هذه من الأمور المجربة والقديمة والفعالة معروفة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته